bantwana bam sizawufunda ngee-patterns namhlanje ne okay ndicela uze apha ndicela uze nawe nawe ndicela uze nawe ndicela uze a-a ndicela undiyeke ndiyabazi abantu endibafunayo okay masime so na ize nawe sithando zakho ndikele jonga ke bhekela nje umnike ispace nike nje ispace cela uthi wena ne wena beka izandla zakho esinqini eke ntombi nefika entloko izandla zakho entloko he ezakho zibe sesinqini ya okay khandixelele yinto noyiqaphelayo kule phethini yethu f hayi ndicela ndiyabona ndithe eva ke ueva nankya okay uthi ababini babeke izandla esinqeni ehe ubusithini wena um kunga ababini babeke izandla phi entloko so lo ziphi izandla lo ziphi izandla lo ziphi izandla lo ziphi izandla aha ndifuna ucinge ke ngoko ehe iza iza kom xa elapha ukungoyolo uzawufuneka yena izandla zakhe azibeke phi zofuneka zibeka ntloko ubona abanye abasonga izandla okay ubona ntoni wena aphi nguye yadwa osonga izandla kuthiwa kuthiwa kubona abantu abasonga izandla abantu abatheni nababambe esinqeni nabatheni okay masijonge lo wenzeni Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Is. Uzawuthini uphawu? Uzawufuneka athini uphawu yena? Uzawufuneka uphawu athini yena? Beke sinqini sibone phawu uze. Okay, nangu engena unokuba ngofuneka athini unokuba ngo? Unokuba ngofuneka athini? Beke entloko nokuba ngasibone. okay very good ndiyabona ke niyaziqaphela ii-patterns thank you babayi jonga hambani ke ngoku sakwenzenye i-pattern ke ngoku engasebenzisi bantu ne jonga zawubeka ntoni itriangle uncantathu wam ne okay ndibeke ntoni ndibeke isangqa sam esinjani siyele sisangqa siyele sisaqa ndiyogqiba ndibeke nto esinjani okay esikhulu okanye sincinci olrayithi sizawubeka ntoni kwakhona yitriangle ngunxa ntathu wam kwakhona ndibeke aha azi uba ke ngoku uzawulandela ntoni kule phetting yam aminatsiza uzawulandela ntoninathi aminathi nanku aminathi iza aminathi kumele kulandele ntoni ngoku sithambe sehli khawusijonga uba uyasibona nesangenxa sincinci phaa ehe iza ke izosibeka ndakunceda ha inkosi sithanda sithi high five well done and keep it up and shine